See? <gasps> <laughs> nos vies Nous élevons nos vies. Oh, nous élevons nos vies. Nous élevons nos vies. Vers ce jeudi soir, je viens ce soir pour te bénir. Oh, je veux te louer, je veux te lever, je veux te glorifier. Je vais élever ton nom, Seigneur, je veux te rendre grâce. Je veux bénir ton nom, Seigneur, je veux t'adorer. Je veux célébrer ton puissant nom, magnifique Dieu. Magnifique Dieu, exalté sois-tu, Père. Exalté sois-tu, Jésus. Exalté sois-tu, mon sauveur, mon rédempteur. Il n'y a que toi, Seigneur, qui, qui mérite l'adoration. Il n'y a que toi qui peux nous permettre, Seigneur, de venir nous disposer, de venir devant toi pour t'adorer, pour te célébrer. Toi seul est Seigneur, toi seul est Dieu. Toi seul est roi, toi seul est le Seigneur des Seigneurs. Kora kamba de kende kora kamba de Quand je veux te dire merci pour ce soir, te dis merci pour la vie des membres de cette, de cette famille, de cette famille d'adorateurs. Je veux célébrer ton nom, toi qui es le puissant Dieu, toi qui es le magnifique Dieu. Nous sommes là ce soir encore à cette heure où tu nous donnes rendez-vous pour venir te célébrer, pour venir te louer, pour te chanter nos cantiques, pour te dire combien de fois nous sommes reconnaissants. Oh Seigneur, c'est toi que nous voulons adorer ce soir. Oui, il n'y a point de Dieu comme toi. C'est toi que nous voulons adorer ce soir. C'est toi que nous voulons célébrer. C'est toi que nous voulons adorer ce soir. Il n'y a personne comme toi. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ce jeudi. Nous voulons te dire merci pour cette semaine. Oh oui, ce neuvième jour de ce mois de décembre. Nous voulons te dire merci. Nous voulons bénir ton nom, oui, car il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Seigneur comme toi. Il n'y a point de roi comme toi. Il n'y a point de Père comme toi. Parce qu'au-delà de tout, tu es notre papa. Oh Seigneur, sois élevé. Sois béni, Père. Dieu saint et fort. Dieu magnifique. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oui, il n'y a point de Dieu comme toi, Père. Il n'y a point, oh de Dieu, comme Jésus. Oh Seigneur, c'est la vérité. Il n'y a point, nous ne disons rien de, rien de qui, qui rien de, que nous pouvons. Il ce que nous disons, c'est la vérité. C'est ce qui est, c'est la vérité. Oui, Seigneur, il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Seigneur comme toi. Il n'y a point de roi comme il n'y a point de père comme toi. Un père, oh Seigneur, qui est un bon père, responsable comme ta servante aime le dire. Tu es un bon père. Comme la Bible dit, comme un bon père, comme un père, il a compassion de nous. Oui, Seigneur. C'est parce que tu as compassion de nous que tu, nous, tu veux que nous soyons ici chaque 21 heures pour t'adorer. Sois élevé, Père. Sois élevé, Père. Il n'y a point de Dieu comme toi ce soir. Il n'y a point de Seigneur comme toi, Seigneur. Il n'y a point de Père comme toi. Oui, Père, nos pères même, oh, biologiques, ne sont pas comme toi. Parce qu'ils sont infaillibles, Seigneur. Ils ne sont pas comme toi. Ils ne peuvent pas aimer, ils ne peuvent pas donner leur vie pour nous. Il n'y a point de Dieu comme toi. C'est pour cela, Seigneur, à cette heure, nous venons nous connecter. Nous venons nous prosterner devant toi pour te rendre gloire, pour te rendre la gloire qui te revient comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oui, il n'y a point de Dieu comme notre roi. Il n'y a point de Dieu comme notre papa. Il n'y a point de père comme lui. Oh, nos pères ne peuvent pas aimer comme ce père-là aime. Oh, non, non, non, il nous dit dans sa parole que nos mains, nos, noms sont écrits dans, dans sa main. Le nom de nos noms, ne sont pas écrits dans, dans les pommes de notre papa, de nos pères biologiques, non. Ce père, il est spécial. Il est spécial. Il est un père spécial. Un père qui est incroyablement bon. Un père qu'on ne peut même pas. Oh Seigneur, c'est nous qui refusons son amour. C'est nous qui refusons ton amour. Mais toi, alors que toi, tu es bon, tu es papa, tu es merveilleux. Euh, comme Jésus, il n'y a point, oh de Dieu, comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh Seigneur, il n'y a point de Dieu comme toi. Ce soir, je veux te chanter encore un cantique pour dire que oui, Seigneur, tu es spécial, tu es unique, tu n'es pas comme les autres dieux. Tu n'es pas comme les autres dieux que nos pères ont adorés. Tu n'es pas les dieux que ce monde a choisi. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le Seigneur des seigneurs. Et ce soir, nous voulons encore te bénir. Nous voulons encore célébrer ton nom. Nous voulons encore déclarer que tu es un Dieu, le Dieu puissant. Tu es le puissant des puissants. C'est pour ça que nous allons prendre le livre de 2 Samuel, 2 Samuel 22, le cantique de David. Nous allons lire quelques passages, quelques versets de ce, ce cantique de, de, David. Lorsque David a été délivré de ses ennemis, il a composé ce cantique à notre Dieu. Ce cantique de, de Samuel 22, il dit, Éternel, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve mon, un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve. Ma haute retraite et mon refuge. Oh mon sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écris, loué soit l'éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Oui, Seigneur, tu es ce Dieu. Quand nous crions à toi, tu nous réponds. Tu nous réponds, tu nous réponds, tu nous réponds réponds lorsque nous crions à toi. Tu es ce Père qui prend soin de nous, qui combat pour nous et qui nous préserve du danger, tu nous préserves du mal. et eh, Seigneur, je veux te dire merci. Je veux bénir ton nom pour qui tu es. Oh, je veux te dire merci pour toi, ce grand Dieu, toi, ce puissant Dieu. Toi, ce magnifique Dieu. Oh Seigneur, tu es bon. Au verset 29, il dit, oui, tu es ma lumière, ô éternel. L'éternel éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précise sur une troupe en âme. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de l'Éternel sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est que l'Éternel Qui est un rocher si ce n'est que notre Dieu C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et, et, qui me conduit sur, dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc. Il me donne le bouclier de son, de ton, tu me donnes le bouclier de ton salut et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Ah Seigneur, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie de t'avoir comme Dieu, de t'avoir comme bouclier, de t'avoir comme Seigneur sauveur, de t'avoir comme rocher, de t'avoir comme rocher, de t'avoir comme lumière, de t'avoir comme lumière, Père Dieu c'est fort. Oh Seigneur, nous voulons te dire qu'il n'y a que toi seul qui es Dieu. Il n'y a que toi seul qui es Dieu. Et les versets 47 jusqu'à la fin disent, vive l'éternel et béni soit mon rocher. Que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples et qui me fait échapper à mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me délivres de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô éternel. Je, chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde grandes délivrances à son roi. Et il fait miséricorde à son roi, à David et à sa postérité pour toujours. Et nous dirons, Chacun à la place de David, nous dirons notre nom. À René à sa postérité pour toujours. À sa chouchou, tata Georgette et à sa postérité pour toujours. À Destiny Way et à sa postérité pour toujours. lui, à tous les adorateurs, adoratrices et à leur postérité pour toujours. À qui pour, et à sa postérité pour toujours. L'Éternel nous garantit, nous accorde de grandes délivrances à nous et à notre postérité. Et c'est pour cela que chaque soir, nous venons adorer notre Seigneur. C'est pour cela que chaque soir, nous venons adorer notre Dieu. Nous prenons un temps, quel que soit ce que nous sommes en train de faire, nous nous arrangeons pour avoir une heure, de, une heure pour nous consacrer les soirs. Oh Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur. Nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons adorer ton nom, Seigneur. Nous voulons bénir ton nom nous sommes prosternés devant toi pour t'adorer. Prosternés, oh, adorons Yahweh. Oh, prosternés, adorons Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh, nous sommes procédés devant lui. Nous avons passé toute cette journée à vaquer à nos activités. Nous avons passé notre journée peut-être que nous avons été même attristés par une situation. Peut-être que nous avons été dans la joie par une bonne nouvelle. parce que Peut-être que nous avons été un peu dans la confusion. Nous sommes assis, nous avons, nous avons eu des, moments où nous avons eu peur. Peur de l'avenir, peur du statu quo. Parce que tout, est, tout semble, c'est comme si tout était figé, comme si rien ne bouge. Où nous avons été un peu perdu parce que nous ne savons pas quelle décision prendre. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous ne savons pas s'il faut aller à gauche ou à droite. Mais maintenant, cette heure précise, tout s'arrête tout s'arrête et nous venons devant le Père des Pères. Nous venons devant celui qui a la solution de toutes les situations. Nous venons devant celui qui ferait un chemin là où il n'y a pas de chemin. Nous venons devant celui qui guérit les malades. Nous venons celui qui est notre Père. Il dit, je suis dans le, somme 2, il dit, le dit est j'ai pris un décret parce que mon fils, je t'ai engendré. Celui qui nous a engendrés, qui a pris par un décret solennel que lui seul peut révoquer, que nous sommes ses enfants. Et nous venons à cette heure, nous oublions tout. Nous oublions tout. Nous faisons table et nous venons devant le Seigneur des Seigneurs et nous venons nous prosterner pour l'adorer. Car c'est dans l'adoration que notre Seigneur se déploie. C'est dans l'adoration que le Seigneur montre sa puissance. La Bible déclare que dans son palais tout s'écrit gloire. Dans son palais tout s'écrit gloire parce que devant lui, les anges, les séraphins, les chérubins sont prosternés et il adore. Et c'est en ce moment que tout s'écrit gloire. 24 sur 24, tout s'écrit gloire. Tout fait silence parce que le Seigneur siège sur, son trône élevé. Tout fait silence parce que celui qui le dernier mot. Siège, parce que celui qui a la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas, c'est lui, c'est devant celui-là que nous sommes en ce moment. C'est devant ce Dieu, ce Dieu qui a permis qu'il y ait un mot, impossible pour déployer sa gloire. Ce Dieu qui a permis qu'il y ait le mot impossible pour montrer que, pour que par ce mot impossible, il puisse démontrer, démontrer qu'il est Dieu. Par ce mot impossible, qu'il puisse montrer que lui seul a la capacité de détruire ce mot impossible et de transformer ce mot impossible en possibilité. Parce que même pas mais en une seule possibilité, mais en plusieurs possibilités. Notre Dieu, c'est pour ça que nous sommes ce soir devant lui, pour l'adorer, parce qu'il est capable. Parce qu'il est capable. Parce qu'il est capable. Il est capable de faire des choses extraordinaires. Il a déjà fait. Il a déjà... fait, Si nous nous asseyons et que nous revoyons, nous revenons en arrière, peut-être de deux jours, peut-être deux mois, de trois mois, de un an, cinq ans, vingt ans, nous verrons que notre Dieu, il a fait des choses. Il mérite notre adoration. Il mérite notre louange. C'est pour ça que nous disons prosterner, adorons Yahweh. Oui, Seigneur, nous sommes prosternés. Oui, occuper de nos, des membres de nos familles, que ce soit pour les, nous occuper des enfants, des époux, des personnes qui sont dans nos maisonnées, Seigneur. Tu permets que nous puissions nous prosterner devant toi pour t'adorer. Oh Seigneur, à toi soit la gloire. À toi soit la gloire, Seigneur. À toi soit la gloire et tout honneur. Je lève les mains pour t'adorer et je bénis ton Seigneur, À toi soit la gloire, Jésus, et tout honneur. Oh, je lève les mains pour t'adorer, et je bénis ton Seigneur, car tu es grand. Tu fais de si grands miracles, Seigneur, tu fais de si grands miracles. Il n'y a personne que toi. Il n'y a personne d'autre que toi. Seigneur, tu mérites la gloire. À toi soit l'honneur, Seigneur. Oh, je sais que chacun d'entre nous ici a une raison pour dire à toi seul la gloire. Chacun d'entre nous ici a une raison pour chanter ce cantique. Chacun de nous a une raison valable, Seigneur. Parce que ce que tu fais pour nous, oh Seigneur, est grand. À toi soit la gloire, Seigneur. Toi, le, le vaillant des guerriers. Toi l'ancien des temps, toi le soleil de justice, toi le, vaillant des guerres, celui qui combat pour nous, celui qui combat des, combats que nous ne voyons mais tu combats pour nous. Oh Seigneur, toi qui, toi qui te lèves pour nous, toi qui te lèves quand personne ne se lève pour nous, quand personne ne se lève pour nous, toi tu te lèves pour nous, quand personne ne prend notre défense, toi tu prends notre défense, quand personne ne se met de notre côté, toi tu te mets de notre côté, quand sont dit que les gens disent que non, ça ne vaut même pas la peine de prendre son, de, de prendre son parti, de la regarder. Toi, tu nous regardes. Quand les gens se disent non, de rien, qu'est-ce qui peut sortir de bon de, de Bethléem Quand on dit qu'est-ce qui peut sortir de, de bon de Bethléem Lui, Seigneur, toi tu dis, il y a de bonnes choses qui sortent, il y a beaucoup de bonnes choses qui sortiront de là. Lui, quand, on n'a pas parié sur nous, quand on n'a pas, on pas parié sur nous, toi tu, tu, toi tu as pris un grand pari. Ah Seigneur, tu as pris pour nous, cet acte que tu as posé pour nous, oh Seigneur, c'est au-delà de tout. Toi, tu as pas tu as, tu t'es donné. Pendant que nous étions encore pécheurs, comme le livre de Romain te dit, pendant que nous étions encore des idolâtres, toi, tu t'es levé pour nous. C'est pour ça ce soir, moi, je veux t'adorer. Moi, je veux te célébrer. Moi, je veux te rendre l'honneur qui te revient. Parce que ce que tu as fait, tu as parié, tu m'as pris en considération. Tu as, tu t'es assis, toi le grand Dieu, toi le roi des rois, et tu as fait un projet. Tu as fait un projet pour moi. Tu as fait un projet et tu as voulu que ce projet se fasse avec moi. Tu as voulu, tu veux travailler avec moi. Moi qui suis péché, tu veux travailler avec tes adorateurs. Tu veux travailler avec des personnes qui ne sont même pas fiables. Qu'aujourd'hui, comme Pierre qui disent oui et demain nous disons non. Mais tu as voulu dans ton projet d'amour, dans ton grand d'amour. Tu as voulu travailler, tu veux travailler avec nous. C'est pour ça que ce soir, nous voulons encore t'adorer. C'est pour ça que ce soir, nous voulons te rendre grâce parce que, Seigneur, ce projet que tu as mis sur pied pour nous, et tu nous as inclus, Seigneur, ce projet. Oh, nous voulons tout simplement te bénir. Nous voulons tous, peut-être que nous n'avons pas encore le, le programme tel qu'il est. Nous n'avons même pas encore ce que tu veux, nous n'avons pas encore vision, idée de ce que tu veux que nous fassions pour toi. Mais Seigneur, toi, tu le sais déjà, c'est le plus important. Nous te bénissons ce soir. Nous t'élevons ce soir. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons nos vies vers toi. Nous élevons nos mains vais toi, tu es Dieu. Une adorateur reconnaît que tu es Dieu. Un adorateur confesse que tu es Dieu, que tu es son Dieu. Un adorateur confesse que toi seul est Dieu. Un adorateur confesse que toi seul est roi. Nous savons que nos vies sont dans tes mains. Nos vies sont dans tes mains, nos destinées sont dans tes mains. Oh, nous te bénissons pour cela. Oui, tu es Dieu. Oh, mon âme dit que tu es Dieu. Mon âme confesse que tu es Dieu. Mon âme proclame que tu es Dieu parce que tu lui fais du bien. Mon âme célèbre ta majesté. Mon âme glorifie ton nom, Père. Oh, toi qui es notre lumière, toi qui es notre bannière, toi qui es notre refuge, Seigneur. Nous sommes dans l'assurance parce que tu es notre Dieu. Nous sommes dans la paix parce que tu es notre Dieu. Nous sommes dans la joie parce que tu es notre papa. Oh Seigneur, tu es notre Père ne peut nous éloigner de toi. La Bible dit, rien ne peut nous, nous séparer de ton amour. C'est pour ça que nous aussi ce soir, oh, chaque soir nous venons, oh, pour t'adorer. Nous te célébrer, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Oh, rakamba de de Oh, sois élevé, Seigneur. Nous te bénissons, nous t'élevons. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu as fait pour nous dans notre vie sur la terre, ici-bas. Merci au Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci, ô oh Jésus, merci Seigneur. Oh, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu. Oh, pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh, dans notre vie sur la terre. Ici-bas, dans nos familles, Seigneur, nous te disons merci. Merci merci. Pour nos enfants, Seigneur, nous te disons merci. Pour nos familles, pour épouser, pour nous te disons merci. Conjoint, conjoint, nous te disons merci. Pour nos parents, nous te disons merci, Seigneur. Pour notre famille spirituelle, nous te disons merci. Pour notre famille biologique, pour cette plateforme, nous te disons merci, Seigneur. Pour tout ce que tu fais sur cette plateforme, nous te disons merci. Yeah! Nous avons entendu le témoignage de ta servante. Moi, je l'appelle Woman of God. Ta servante, Woman of God. Tu, tu, tu, pas elle tu, passé ces tu es venu encore nous donner ton, tu donner encore, nous dit combien de fois tu es capable. Et par la parole qu'elle a proclamée hier, tu nous es venu encore nous toucher, tu nous as visité Le Seigneur, depuis cette semaine, oui, ton serviteur, Sika aussi est venu, il a parlé, tu l'as utilisé et ta servante, maman Angelina, tu l'as tu par son témoignage, tu nous as fortifiés, tu nous as boosté, et ce soir quand tu veux, c'est ce que tu veux, nous te disons merci pour tout cela, nous te disons merci pour tout ce que tu fais sur cette plateforme, nous te disons merci pour les, les paroles que tu libères sur cette plateforme, au travers de tes serviteurs et tes servantes, nous te disons merci pour ce que tu fais Seigneur, pour les vies que tu impactes, les vies que tu transformes, oh, qui est lui, toi, qui ferait un chemin pour les vies que tu transformes, pour la force que tu donnes. Lorsque nous sommes fatigués, tu envoies une servante. La Bible déclare qu'il emmène envoie sa parole et il est guéri. Lui, Seigneur, quand nous sommes fatigués, nous nous connectons, tu vas envoyer une parole pour nous relever, pour nous fortifier, pour nous, pour nous mettre sur pied, pour nous booster, pour nous dire qu'il est, il, il, est nécessaire, il est nécessaire de continuer. Il est, même si certaines personnes autour de nous ne comprennent pas, même si les gens avec qui nous vivons ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que nous sommes toujours en train de, faire ce que nous faisons. Oh Seigneur, mais c'est parce que tu veux, tu as quelque chose pour nous. C'est parce que tu veux, tu as besoin de nous pour aller impacter. Tu as besoin de nous pour que ton projet de paix, pour que le projet que tu as écrit, Seigneur, pour nos vies, pour certaines personnes, tu réalise au travers de nos vies. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, reçoit notre adoration. Reçois notre louange. Reçois notre, notre célébration. Lorsque nous nous levons pour chanter, pour danser, pour, pour battre les mains, c'est pour te rendre grâce. Nous te célébrons, Père. Nous t'élevons. Nous t'adorons. Nous te rendons grâce oh Emmanuel nous te bénissons Emmanuel Dieu est avec nous Emmanuel Dieu est avec nous toi qui ne nous abandonnes jamais toi qui ne nous laisse jamais nous sommes prosternés pour t'adorer nous sommes prosternés en ta présence pour élever ton nom Jésus oh nous t'aimons nous t'aimons, nous voulons encore t'aimer plus. Nous t'aimons, Seigneur. Nous te bénissons. Nous élevons ton nom. Nous élevons ta majesté. Nous proclamons ton nom. kiri kura kamba adoration à ah, Jésus-Christ il mérite Oh, l'adoration, adoration, adoration à mon sauveur. Il mérite, oh, mon adoration, élevation, élevation. Oh, Jésus-Christ, oh, il mérite. Oh, en élevation, oui, Seigneur, tu mérites ton adoration. Adoration. Oh, ah l'adoration, c'est pour toi. L'adoration de tes servants, de tes serviteurs sur cette plateforme, c'est pour toi. C'est pour toi, Seigneur, que nous nous dégageons 21 heures. C'est pour toi, Seigneur, que nous faisons tout, pour planifier tout, nous planifions tout autour de 21 heures. C'est pour toi, Seigneur, que nous dégageons cette heure. C'est pour toi, Seigneur, que quelquefois nous chargeons, nous rechargeons nos, nos portables nos, nos tablettes. C'est pour toi, Seigneur. Ah, c'est pour toi. Parce que, Seigneur, tu as fait. Tu as fait. Et tu veux que nous te rendons, rendions grâce. Et nous sommes là ce soir. Nous sommes là ce soir pour t'adorer. Oh, Rakamba de Kura. Rende Kiri de Kura. Kamba de Kura. Jésus-Christ est son nom. Oh, Jésus-Christ est son nom. Oh Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Oh oui, Emmanuel est son victorieux nom. Emmanuel Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Yeshua est son nom. Yeshua est son nom. Yeshua est son nom. Yeshua know. de mettre ce, verbe au, présent, mais ça sera difficile de le chanter s'il est au présent. Mais nous savons qu'il combat pour nous. Il combat pour nous. Il combat pour nous. Il combat pour nous tous les jours. Il n'y a pas un jour où Jésus ne combat pas pour nous. Parce que l'ennemi ne lâche pas. L'ennemi ne lâche pas. Parce que comme Pierre l'a dit, il rôde autour de nous comme un lion rugissant. Et le Seigneur combat pour nous. Il combat tous les jours pour nous. Il combat pour nos enfants. Il combat pour nous. Il combat pour nous. Il combat pour nous. Oh, éternel combat pour nous. Yeshua combat pour nous. Et nous sommes dans l'assurance. Et c'est pour cela que nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants et reconnaissants de ce que ce Dieu combat pour nous. Il prend son temps. La Bible dit, il ne donne, ni ne sommeil. Il ne donne, ni ne sommeil. Il ne donne, ni ne Il veille sur nous. Il veille sur nous. Il veille. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Nous sommes ses bien-aimés. Nous sommes ses bien-aimés. Nous sommes ses bien-aimés. Nous sommes ses élus. Oh, le peuple de son pâturage. Oh, ce peuple qui, a grand prix. Le sang de son fils Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela qu'il combat pour nous. Il ne veut perdre aucun de nous. Il ne veut perdre aucun de nous. Nous avons du prix à ses yeux. Ah, éternel, nous sommes reconnaissants et reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Nous le proclamons à qui veut l'entendre. Nous le disons à qui veut l'entendre, que tu es notre Dieu. Que si toi tu n'étais pas avec nous, ah Ebenezer, si n'avait pas été pour nous, Seigneur, oh, nous savons que nous ne serons pas ici. C'est pour ça, Seigneur, nous te rendons grâce. C'est pour ça, Seigneur, nous te célébrons. C'est pour ça, Seigneur, nous t'adorons. C'est pour ça, Seigneur, nous ne voulons pas nous taire. Nous ne voulons nous Nous voulons proclamer que tu es notre Dieu. Même si quelquefois on dit cette personne elle est trop bizarre. Ou Seigneur, ou quelquefois on nous, on nous évite. Ou quelquefois on se dit non, cette, femme-là, non, son affaire est trop compliquée. Son affaire de Jésus, là, tu ne peux pas passer par elle pour, avoir, pour faire ce que tu dis là. Oui, nous sommes, Seigneur, tes enfants. Et nous te bénissons. Et nous t'élevons. Nous sommes ton peuple. Nous sommes ton peuple que tu as acquis à grand prix. Béni sois-tu, Seigneur. Sois élevé, sois béni, sois adoré. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Ora kambashere kende kura kambashere. Rende kiri kinda kura kambashere kende kura. Rende kiri kinda kura kambashere kende kura. Ora kambashere kende kura. Ori kinda kura kambashere kende kura. Oh, sois béni, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois magnifié bénissons ton nom, toi, notre Papa, notre Dieu. En ce jeudi, Seigneur, neuvième jour de ce mois de décembre, oh, nous allons allègrement je dis allègrement vers la fin de cette année. Nous allons dans l'assurance, Seigneur, vers la fin de cette année. Nous allons avec assurance vers la fin de cette année. Parce que, Seigneur, nous savons que notre Père est avec nous. Nous allons avec joie vers la fin de cette année. Oh, Seigneur, il y a beaucoup qui sont en train, elles sont perturbés. Ils n'ont pas encore, ils savent pas comment ils vont faire pour acheter les cadeaux des enfants. Comment ils vont faire pour faire ceci, pour faire cela. Oui, mais nous, nous sommes dans l'assurance parce que nous savons que tu es notre Dieu, celui qui prend soin de nous. Et nous te bénissons, et nous t'élevons, et nous t'adorons, et nous te rendons grâce. Rinda kiri kura kamba kende Kari kura kamba kende Oh Seigneur. Emmanuel, oui Emmanuel, c'est toi que nous appelons. Quand nous crions ton nom, nous nous sommes sauvés. Quand nous crions ton nom, nos ennemis tombent. Quand nous crions ton nom, nous sommes rassurés. Quand nous crions ton nom, nous avons la victoire. Quand nous crions ton nom, nos ennemis se retrouvent à terre. Quand nous crions ton nom, Jésus, la situation se décante. C'est pour ça ce soir, nous te bénissons, nous te disons merci. Oh, béni sois-tu Seigneur. Élevation à toi, magnificence à toi. Oh, nous te disons merci kora kamba sherere kende kura kamba shiriri rende kiriri kinda kura kamba sherere kende kura. rende kiriri kinda kura kamba sherere kende kura. rende kiriri kinda kura nous te rendons nous te bénissons béni sois-tu Dieu notre roi Béni sois-tu Dieu notre Seigneur. Nous sommes, Seigneur, dans la fin, il y a beaucoup de, de, de, de troubles, il y a beaucoup de, de mauvaises nouvelles, mais nous, nous sommes rassurés. Nous, nous sommes rassurés parce que tu es avec nous. Nous sommes rassurés parce que tu es avec nous. Nous sommes rassurés parce que tu prends soin de nous. Nous sommes rassurés parce que tu veilles sur nous. Tu veilles sur nos enfants, Seigneur. Nous sommes rassurés parce que tu ne nous as jamais abandonnés. Nous sommes rassurés parce que tu prends soin de nous. Tu veilles sur nos enfants. Quel que soit là où ils sont. Quel que soit là où ils sont. Oh Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci, même si nous sommes en ce moment dans, dans la tristesse parce que nous avons perdu un être cher. Nous savons que tu prends soin de nous. Oh Père, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci mon roi. de kende de de kinda de kende Alléluia. Hosanna. Oh, Alleluia, Hosanna. Oh, Alleluia, Hosanna. Oh, Alleluia, Hosanna. Alleluia, Alleluia, Hosanna. Oh, Alleluia, Hosanna. Oh, Alleluia, Hosanna. Oh, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia, Hosanna. Oh, les anges louent le Seigneur. Oui, les séraphins le proclament ni les chérubins le loup. Oh, et moi je veux le chanter, Alléluia, Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Alléluia, Hosanna. Oh, Alleluia, Hosanna. Oh, Alleluia, Hosanna. Oh, Alleluia, Hosanna. Alleluia, Alleluia, Hosanna. Alleluia, Hosanna. Oh, Alleluia, Hosanna. Oh, Alléluia, Hosanna, oui Seigneur, nous te rendons grâce. Les anges sont procédés devant toi. Les anges sont devant toi pour t'adorer. Les anges sont devant toi pour te célébrer. Et ils chantent Alléluia. Ils chantent Alléluia sans cesse, sans se fatiguer, sans se lasser. Ils chantent, ils chantent, ils chantent glorifie ton nom. Ils, ils se et ils glorifient ton nom. Et tu bénis, Seigneur, tu es enveloppé de cette gloire. Tu es enveloppé de cette gloire. Cette gloire qui, Seigneur, qui se, se détache souvent, qui vient sur nos vies. Cette gloire qui se manifeste dans nos vies. Cette gloire que nous ressentons souvent quand nous sommes procès devant toi, quand nous t'adorons. Cette gloire que tu donnes à tes enfants que nous sommes. Cette gloire, Seigneur, que tu donnes à tes enfants que nous sommes. Oh Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te célébrer. Nous voulons t'élever. Nous voulons te rendre grâce. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Gloire, honneur, puissance et magnificence à toi. Sois béni, sois élevé, sois glorifié. Nous te disons merci. Nous bénissons ton nom. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons méditer sur euh, ce passage que tout le monde connaît. C'est la parabole du juge inique que je vais lire. C'est euh, Luc 18, verset 1 à 8. Jésus, donc euh, Luc 18, verset 1 à 8, la parabole du juge unique. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se lasser. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne, je ne point, je ne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne, ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge unique, et Dieu, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crie à lui jour et nuit, et ne tardera-t-il pas à leur égard Je vous le dis, il, le fera promptement, il leur fera promptement justice. Il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre Amen, amen, amen. Quand je méditais cette parole-là, il y a quelque chose. Mon, mon regard, mon esprit était attiré par un mot. Dans ce passage, c'était la veuve qui disait, fais-moi justice. Ce mot est apparu deux fois. Fais-moi justice. C'était au verset, au verset, euh, au verset 6. Fais-moi justice de ma partie adverse. Et au verset 8, non, trois fois même, et au verset 7, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Et au verset 8, je vous le dis, il leur fera promptement justice. La Bible nous dit que elle est partie vers ce juge plusieurs fois. Et je me suis dit, j'ai commencé à me dire, si elle est partie vers le juge, c'est parce qu'elle savait qu'elle avait raison. Parce que tu ne peux pas aller, on envoie quelqu'un en justice lorsque nous savons que c'est la personne qui nous a commis un tort. On envoie quelqu'un en justice lorsque nous voulons, nous savons que nous avons raison. On envoie un juge, en tout cas à la majorité du temps, à moins qu'on ne soit de mauvaise foi. On envoie quelqu'un en justice lorsqu'on sait que cette personne nous a fait du mal et elle nous doit. Et nous, nous sommes justes. La Bible nous dit quoi Que nous avons été justifiés. La Bible nous dit que nous sommes justifiés. Et c'est parce qu'elle savait, se savait juste qu'elle allait vers le Père, pour, vers le juge, pour réclamer la justice. Et Jésus, il pendant cette parabole, dit qu'il faut toujours prier, il faut garder foi. Et il nous dit aujourd'hui, le Saint-Esprit nous dit que, quand je méditais, c'est que, il faut que nous, quand nous allons vers le Père, quand nous combattons nos ennemis, quand nous nous tenons sur le, nous devons proclamer notre, euh, notre, titre, notre, notre, notre, euh, quel est le mot, notre, notre identité de juste. La Bible nous dit que, la Bible dit, Dieu dit, mon juste vivra par la foi. C'est parce que nous sommes justes. Nous avons été trouvés justes aux yeux de Dieu. Par quoi Par un sacrifice. Nous sommes justes parce que cette femme-là savait qu'elle était juste, qu'elle pouvait aller embêter le, le, juge. Elle, savait parce qu'elle sait qu'elle est juste. Elle n'allait pas laisser cette histoire tomber. C'est l'autre qui lui a fait du mal. Et il faut qu'elle soit justifiée. Elle est déjà justifiée. Il faut que ce qu'on lui doit, ce que cette personne, cette partie adverse lui doit, lui soit donné. Et c'est notre cas. Lorsque l'ennemi se met sur notre chemin, lorsque nous avons, nous sommes, nous sommes dans un, travail et que nous n'arrivons pas à avancer, nous n'arrivons pas à avancer parce qu'il y a des gens qui passent par d'autres manières pour pouvoir avancer. Toi, tu travailles, tu fais ton possible, tu es là à l'heure. Tu fais ton travail de manière diligente, tu fais, tu bosses. Tout ce qu'on te demande, tu fais. Mais quand le temps de promotion arrive, on te surpasse, on prend une autre personne. Et tu te rends compte que c'est une injustice. Mais toi, tu es juste. Tu es juste pas aux yeux des, hommes, mais aux yeux de Dieu, tu as été justifié. Tu as été, quand nous prenons le livre de, de, Romains, un verset que nous tous nous connaissons, Romains 8, à partir, de, à partir du verset 30, il dit, et ceux qu'il a prédestinés, non, à partir du, verset, commence à partir du verset 29, car ceux qu'il qui a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Verset 30. À ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et à ceux qu'il a, qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Il les a aussi justifiés. Et à ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Donc nous avons pas à, la gloire de Dieu. Parce que nous avons été justifiés par le sang de Jésus, comme la, ma vient de l'écrire. Nous avons été justifiés à grand prix. Euh, Saint, Paul nous dit dans le livre, dans, ce passage que tout le monde aussi connaît, Ephésiens 6, nous devons porter le casque du salut et la cuirasse de justice. Nous devons porter la cuirasse de justice. Nous devons nous, occuper de la cuirasse. Pour que nous partons réclamer nos dieux Nous portons la femme, cette femme-là, elle a porté la cuirasse de la justice. Qui est partie embêter le juge. C'est parce qu'il a vu la cuirasse de justice, elle, qui ne pouvait pas qu'il ne pouvait que lui donner raison de tout régler ce problème. Et nous aussi, nous devons nous amener porter cette cuirasse de justice tous les jours de notre vie. Dans les combats, dans tout. Nous devons porter la cuirasse de justice. Nous avons été justifiés. Nous avons été prédestinés. Prédestinés. Et il nous a appelés. Il nous a appelés à justifier. En tout cas, moi, je sais que j'ai été justifié. J'ai été justifié et je suis glorifié. Peut-être que je n'ai pas encore vu cette gloire, mais cette gloire, elle est déjà... J'ai dit que Jésus a octroyé toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et c'est à nous, avec notre, notre, notre identité d'enfant de Dieu, justifié. Il dit, moi, quand souvent, nous attendons, nous demandons pardon. Nous, souvent, nous, nous, nous laissons nous laissons le diable nous mentir. Oh, tu as péché. Oh, tu as fait ceci. Mais quand tu as pris ton temps de repentance, que tu, tu, as fait ta, ta repentance, et que tu, tu sais que le Seigneur, ton Père, t'a pardonné, tu dis, la Bible dit mort au péché à la croix pour que je vive pour la justice. Moi, avec mes péchés à la croix pour moi, je vive pour la justice. Je suis justifié. Et parce que je suis justifié, j'ai droit, j'ai pas à l'héritage. J'ai pas à l'héritage. Nous devons nous armer de cette armure spirituelle-là. Nous armer tous les jours, proclamer notre identité d'enfant de Dieu justifié. Parce que ce qui nous est dû, parce que nous, ne connaissons pas notre identité. Parce que le prologue des gens dit à ah, ceux qui l'ont reçu, de le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Justifiés, rachetés à grand prix. C'est parce que nous ne proclamons pas cela assez que nous sommes souvent, nous sommes souvent malmenés. Que nous nous attristons, nous laissons la tristesse gagner notre cœur parce que nous ne, nous ne proclamons pas cela. Parce que pour que l'autre soit convaincu de ton état, il faut que toi-même tu sois convaincu. il faut que tu sois convaincu que tu es enfant de Dieu. Si moi-même, je ne suis pas convaincu de ce que le Seigneur m'a pardonné, parce que moi, ça m'a pris un bon temps pour que j'étais dans la culpabilité de beaucoup de choses. Mais il a fallu que je comprenne que mon Dieu, il m'a pardonné. Il j'ai dû à ses yeux. Mais tant que je n'étais pas convaincu de moi-même, moi même parce que la Bible dit tout ce que nous faisons sans conviction est péché. Mais si je ne suis pas convaincu de mon état d'enfant de Dieu, qui est-ce qui, qui est que je peux convaincre Je ne peux pas convaincre Satan C'est supposé, c'est de vous. Parce que l'être intérieur, Dieu voit ça et les ennemis voient ça. Et comme les, les Anglais disent le body, le body language, le body, ton attitude, ta manière de te comporter, ta manière de te... Des gens vont aller à l'école pour apprendre à, masquer le body language pour, que, pour donner une apparence, alors que dans ton cœur, ça ne va pas. Mais on fait deux pour, pour, mener, pour, pour montrer que tout va bien. Mais nous, nous devons montrer dans notre que tout va bien dans notre cœur et le démontrer dans le monde extérieur. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons l'assurance nous avons l'assurance que nous sommes enfants de Dieu. Il dit, nous avons l'assurance que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes, il nous a rachetés. Le livre d'Apocalypse dit qu'ils combattront l'agneau. L'agneau les vaincra parce qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et les élus, les appelés, ceux qui sont avec Christ, les vaincront. Nous sommes les élus. Nous sommes les élus de Dieu. Nous devons nous... Peut-être que c'est nous mémoriser cela, nous répéter cela. Et lorsque ce sera totalement assis en nous, lorsque ce sera totalement assis en nous, nous pourrons aller devant pour le dire. Tant que ce n'est pas encore assis en nous, c'est-à-dire euh, une bête comme les enterrés en nous, que nous sommes des enfants de Dieu, des élus, rachetés, justifiés, justifiés. Nous avons justifié. Nous ne pouvons pas. Il faut que nous puissions emmener cela notre âme, notre esprit, quand tu parles, l'assurance, ça n'a rien à voir avec l'arrogance. Ça n'a rien à voir avec euh, l'orgueil. C'est une assurance. Le livre de Proverbes, je crois que c'est Proverbe, euh, comment il dit que le Proverbe 28 qui dit le, juste à l'assurance du jeune lion. Le juste à l'assurance du jeune lion. Quand nous sommes, nous savons que nous, sommes, nous devons avoir l'assurance du jeune lion. Parce que Jésus est le lion concurrent de la tribu de Judas. Donc si nous sommes de lui, la même nature prédestinée, à hein, être semblable à lui, nous devons manifester ce caractère de lion. Nous sommes justement nous manifestons, soyons, ayons l'assurance du jeune lion. L'assurance quand nous travaillons, l'assurance dans tout ce que nous faisons, l'assurance dans, dans notre manière de prier, de prier Dieu. Parce que souvent, quelquefois tu pries, mais dans ton cœur, tu n'es pas sûr de ta prière. Nous avons l'assurance, l'assurance du jeune lion. Être sûr que notre Seigneur est de notre côté. Il ne peut pas avoir combattu pour nous jusqu'à ce, à ce 9 décembre. C'est parce que nous sommes ici 9 décembre 2021. C'est parce qu'il a combattu pour nous depuis le commencement jusqu'ici. Depuis le commencement jusqu'ici. Depuis le commencement jusqu'ici. Il a combattu pour nous. Donc si aujourd'hui, nous sommes encore vivants, nous, sommes, avons encore la santé, ou même si nous sommes malades, mais que nous ne sommes pas encore, la mort ne nous a pas encore pris, c'est qu'il n'a pas encore fini avec nous. C'est qu'il y a encore de bonnes choses, des choses glorieuses, parce qu'il nous, nous, a, nous justifiés. Nous sommes appelés, c'est parce que nous sommes appelés que nous le servons. Si tu prêches pour Dieu, si tu es, même tu balais la maison de, de, Dieu, si tu balais, si tu fais la quête, tu que ce que tu fais dans la maison de Dieu, c'est et que tu le fais, c'est que tu as appelé. Et si tu as appelé, il t'a justifié. C'est parce que tu, as, justifié que tu peux le servir. Et si tu es justifié, la gloire, elle est déjà là. La gloire est déjà là. Le Seigneur, la gloire est déjà là. C'est à nous maintenant de manifester comme cette femme-là. La veuve, la veuve, elle savait qu'elle avait droit à cette justice-là. Elle savait que qu'on monte, qu'on descende, elle n'allait pas laisser cette affaire-là. Et c'est à nous aussi. Comme le, lundi, maman Genève l'a dit, qu'on prions sans cesse. Prions sans cesse. Prions sans cesse. Quelquefois, on se dit, mais tu, tu ne moi, la dernière fois, après la, prédication de maman, j'ai prié. Le, quand j'ai fini de prier, je crois que je suis me coucher. Quand je me suis réveillée, il était 9 h passées. J'ai sauté sur mon ordinateur, puisque moi, j'étais à la maison. Et j'ai login, j'étais en retard. Mon mari me dit, mais c'est normal, puisque tu as d'autres tu as, tu as priorités. Je n'ai pas répondu. dit, on y va seulement. Tant que, tant que ce n'est pas, on n'a pas encore vu cette gloire, on ne l'a pas encore touchée on n'a pas encore témoigné. Nous sommes dessus. même quand nous avons cette victoire, il faut prier aussi pour la, pour la maintenir. Il faut prier aussi pour conserver la victoire. Il faut prier pour conserver la victoire. Nous sommes justes. Ce soir, c'est ce que le Seigneur voulait que nous nous partagions, que nous moi-même, je me rappelle cela, que nous sommes justes. Nous avons l'assurance. Nous vivons, Dieu dit que c'est par la foi. Le juste vivra par la foi. Le juste, quand nous travaillons, soyons sûrs que notre travail paye. Si tu travailles de manière que tu fais ton boulot, le Seigneur qui voit le, le secret, il fera. Et ta promotion viendra. Ta promotion viendra. Ta promotion viendra. Il n'y a pas de... Il dit les fidèles. Parce que c'est sa parole. C'est sa parole. Il dit porter dans le livre de Baruch, il dit porter la, la de la gloire, la parure. Nous portons la, pardon, la de la justice et le diadème de gloire. Et nous avons tout cela pour glorifier le nom du Père, pour que on ne nous dise pas comme à vous, ces gens qui prient et puis depuis, mais la gloire de Dieu est sur nos vies. Et que le nom du Seigneur soit béni. Et que le nom de Dieu soit béni. Que le nom du Seigneur soit levé. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Oh, Zana, au plus haut des cieux, celui qui règne de siècle en siècle, nous célébrons ton nom, nous t'adorons. Nous te rendons grâce, Père, pour cette plateforme. Nous te rendons grâce pour chaque personne, tous tes adorateurs, adoratrices qui passent, que tu utilises pour nous fortifier, pour nous rebooster. Nous te disons merci pour l'union de prière. Parce que, Seigneur, nous prions. Quand nous venons, c'est pour que tu, nous venons attester. Nous venons témoigner de ta grandeur. Nous voulons donner gloire à ton nom. Pour que, Seigneur, la gloire, des gens, que le peuple fâche, comme hier, Elie qui disait, oui, réponds-moi pour que le peuple sache que c'est toi l'éternel. Oui, pour que le monde sache que c'est toi l'éternel, que nous ne servons pas un Dieu qui sourds. Nous ne servons pas un Dieu qui est aveugle. Nous savons qu'il y un Dieu qui ne parle pas. Mais nous servons le Dieu des dieux, celui qui parle dans le tonnerre. Celui qui parle dans le tonnerre, qui la Bible dit que, ta voix fait, brise les, ta, voix brise le sein du Liban. Ta voix fait enfanter la biche. C'est ta voix qui fait enfanter la biche. C'est ta voix qui produit le feu. Et nous appelons ce feu, le feu de ta voix, Seigneur, dans nos vies. Sur cette plateforme, dans toutes les vies de, de toutes les personnes connectées et les personnes qui sont sur cette plateforme, qui te servent, qui te louent, qui t'adorent, qui font, Seigneur, ce que tu leur as demandé de faire, de te servir de te servir. Seigneur, nous te demandons, nous appelons ta voix dans la vie de tes enfants. Nous sommes, nous savons, nous connaissons notre identité d'enfant de Dieu, justifié, racheté, papa. Nous prions, Père, que ton nom soit glorifié dans nos vies et que, Seigneur, le plan que tu as, le projet que tu as, que toi-même tu as conçu, auquel tu nous as associés, parce que ce projet, ce n'est pas seulement pour nous et nos familles, mais c'est pour l'humanité. Que le projet dans lequel tu nous as appelés, pour lequel tu nous as, tu nous as, nous as appelés sur que ce projet, Seigneur, s'accomplisse pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, Père, ne voulons pas partir avant notre temps. Nous ne voulons pas partir avant d'avoir donné gloire à ton nom. Nous ne voulons pas partir avant de... Seigneur, il faut que nous, nous témoignons, nous fassions ce que tu as prévu Dieu, que le pouvoir, que la richesse, que la force vienne. C'est toi qui bénis, c'est toi qui établis. Nous appelons cela dans chacune de nos vies ici. Nous appelons cela sur cette plateforme. Établis ta majesté, Père. Établis ta gloire. Établis ta gloire dans chacune de nos vies. Père, pour que les témoignages les témoignages nous avons entendus, que nous puissions chaque soir entendre les témoignages, que nous puissions chaque soir dire gloire à Jésus. Honneur et puissance, magnificence à ce Dieu qui est grand. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous élevons ton nom, papa. Nous appelons sur nous. Et la Bible dit que tu es digne, Jésus, de recevoir l'honneur, la puissance, la richesse, la force, la sagesse, la louange et la force, Seigneur, nous aussi, parce que nous sommes tes élus, nous sommes avec toi, nous, avons, nous sommes dignes de recevoir cela. Nous sommes dignes de recevoir la louange, nous sommes dignes de recevoir la gloire, nous sommes dignes de recevoir la sagesse. Et j'appelle tout cela sur nos vies. J'appelle nom de Jésus, en ton nom puissant, en tant que justifié, en tant que juste, j'appelle la louange, j'appelle la richesse, j'appelle la sagesse, j'appelle la force, j'appelle la puissance, j'appelle l'honneur, j'appelle tout ce sur nos vies, dans le nom puissant de Jésus, parce que nous sommes prédestinés, nous avons été prédestinés à être l'image, à être semblable à ton image, Jésus. C'est ce que le Père veut, c'est ce que le Père veut. Le Père veut que nous soyons semblables à toi. Nous soyons semblables à toi, de même nature que toi, Jésus. Et toi aussi, tu le veux. Parce que tu as dit que tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, il vous l'accordera. C'est pour ça, Seigneur, ce soir, en ton nom, Jésus, nous, demandons, nous demandons, nous demandons ce que le Père a prévu pour nous. Pour la gloire de son Seigneur, au nom de Jésus, nous te bénissons. Ah, nous te levons, nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de, gloire. Béni sois-tu, le magistrat des magistrats. Béni soit Dieu, celui qui ouvre les, qui ouvre les chemins. Là où il n'y a pas de chemin, celui qui fraye les chemins. Père, nous appelons les chemins. Nous appelons ton bras dans nos vies pour frayer les chemins. Alléluia, où les chemins sont fermés. Là où on semble, sans semble ne pas avoir d'issue. Nous appelons ton bras. Ton bras puissant pour ouvrir ce chemin. Père, comme tu l'as fait, dans la mer rouge pour ton peuple, au nom de Jésus. Ah Seigneur, nous sommes justes. Le peuple hébreu n'était pas juste, n'était pas justifié, mais tu t'as déployé ta puissance. Nous, au nom de Jésus, parce que nous portons sur notre tête le casque du salut, nous avons été, nous avons été sauvés par le Saint-Homme, parce que nous portons la mue, la mue, la, de justice, nous appelons, Seigneur, ton bras puissant dans chacune de nos vies. Que les malades reçoivent leur guérison que ceux qui sont tristes reçoivent leur consolation au nom de Jésus. Père, que la sagesse, que les enfants reçoivent la sagesse, que les enfants soient protégés. Père, que leur intelligence soit protégée, qu'ils ne se, ne se dédient pas de leur destinée. Pas de leur destinée au nom de Jésus. Père, que nos enfants ne se dédient pas de leur destinée au nom de Jésus. Oh Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci. Préserve nos enfants des chemins. Préserve nos enfants de mauvaises rencontres. Préserve nos enfants de mauvaises rencontres. Ah Seigneur, je prie pour nos enfants. Aujourd'hui, j'ai écouté une histoire qui m'a tellement fendu le cœur par rapport à une jeune fille. Je prie pour nos enfants. Que nos enfants ne rencontrent pas des mauvaises personnes sur, nos, sur leur chemin. Que nos enfants reçoivent seulement des anges. Que les anges soient sur les chemins pour les guider. Pour les guider, pour les guider, pour les guider. Seigneur, préserve nos enfants contre les mauvaises rencontres, contre les mauvaises rencontres. Que le sang de Jésus coule sur le chemin de nos enfants pour les protéger, pour qu'ils arrivent à leur destination. Les, désirant dans leur destinée au nom de Jésus, qui ne s'en tout, ni à gauche ni à droite. Au nom que les anges marchent devant eux, comme l'ange a marché devant David et ton peuple. Père, au nom de Jésus, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom. Sois élevé, sois glorifié. Que la gloire te revienne. Merci, Papa. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen, Amen, Amen, Amen. Sois béni. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Adoratoire, adoratrice, que la, main de Dieu soit encore agissante au cours de cette nuit. Nous faire voir des, avoir des rêves de victoire, nous avoir des, visions où on nous montre, ben, donne des révélations et nous donne encore, euh, nous montre, nous guide le chemin à prendre pour, la, pour que nous puissions encore témoigner. Béni sois-tu, Seigneur. Merci. Soyez bénis. Soyez bénis. Que l'amour du Seigneur soit dans nos cœurs, dans nos vies, au nom de Jésus. Je vous aime. Excellente nuit, excellente soirée. Et à demain par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Bye bye.